Oh, it really helped me, you know, become become a Better Peace Corps volunteer. I love these people like they're my own family. They really they just love you, and it's one of the best things ever. And it really is like a home now. I think overall it's been a great experience. It's been a fantastic experience for me. They look out for me. Um, if I ever have any problems, I know I can come to them. Um, they were very good to me. They invited me in as almost another child. My host family experience has been wonderful. Not only do I have a great host mom, host dad, host brother, host sister, I also have a host grandma, host grandpa, host cousins, host aunts, host uncles, host neighbors. come here, we think, oh, well, I, I want to live alone. Like, especially us being a young married couple, I thought for sure we would want to live alone. So there are certainly some things that, you know, we give up um, in order to have this experience here. There are so many benefits that come with living with a host family. It's kind of, I guess, like going back to living with your parents when you were in high school. As Americans, we're kind of you know, told when we turn 18, like get out of the house, like move out on your own, go to college, get a job, get an apartment. It's not really something that's valued to live with your parents <laughs> mm-hmm. or, you know, to live with other people except your mm-hmm. partner. Um, but it's different in Georgia. If you can be patient and kind of set some rules and boundaries um, in in a very, I guess, diplomatic way, like you'll you should have no problems. Um, a lot of the differences I have encountered have mainly had to do with like food concerns. Food is different. She uh, makes uh, really tasty meals, gabrielli. My mother in America does not let me eat cake in the morning, uh, but my host mom here does. I'm a very, very, very picky eater. The diet in America and Georgia is very different. You know, in America we have all sorts of different cuisines that we can choose from, but in the village, you know, it's this, this, or this. The situation here is great for me, like I can cook or she can feed me. Sometimes I just don't want to eat beans. Sometimes I just don't want to eat hachapuri, so we'll make something myself. And I know, I know, you know, a little piece of my host mom's heart kind of breaks off. ეხლა ჭამას იმას ვერ დაავალდებულებ რომ ზოგი შეიძლება სალასაჭამს ზოგი კიდე არ შეჭამს ეხლა ძალიან ხო არ არის ხა ვაი ქართველებშიც არის და ამერიკელებშიც არის თვითონ რაც ამუნოს ჭამას რაც მომთო გაუმარჯოს მე რა <laughs> ირო ქერის ყველაფერი მოსწონს ესეთი თეზი არ უყარს <laughs> ოჯახში და თეზის წინ გერჩი ჩვენ კატასტროფის ვაჭრებთ ეხლა <laughs> steamed zucchini for them once and they're like it's just so plain and then they'll make something and it's really salty or has a lot of oil and I'm like mm, that's a little not plain enough. არის ცხადას აი უბორში გადავატარეთ ხოლმე რაღაცა ისეთი როა. იმიტომ რომ მართლა ხა მართლა ასეა ჩვენც თქვენც რო იყო უცხოსო და მაინც გაგეცინდება ხო? არის რაღაცა ისეთი რომ ძირთად მაინც ყვებაზე გვაქვს ისეთ რაღაცას რომ გაგვეცინდება ხოლმე. იმიტომ რომ ჩვენ გაუსინჯავს ხოლმე სხვათა შორის მაინც ერთი როგორია გემოთი და რაღაცა. სამზარეულოს ცოტა პრობლემა გვაქვს ხოლმე ესეთი ცხიმის ეთმელები არ უყარ და მეკითხება სულ ერთი და იგივეს რატომ ჭამთ ამდენ ცხიმს They use a lot of oil when they cook. Да, нахлос არის თითქმის ბუნებასთან. გარდა ცოტა კვების პრობლემებთან დაკავშირებით. ხო, ძალიან ხასიათით უფრო ბევრად გახსნილები არიან, ვიდრე ჩვენ წარმოგვედგენთ. We decided we wanted to join the Peace Corps because we really wanted to experience a different way of life and understand how totally different people live, and living with a host family is the best way to do that. მაგარია. ну ჩემი სურვილი იყო პირველ რიგში მიმეღო ამერიკელი, აი ბოლომდე გაეცნო ქართული ოჯახი. ენახა მე ჩემი ოჯახის გახსნილობაში დარწმუნებული ვიყავ და მინდოდა რომ ამერიკელსაც უცხო თვალსაც დაენახა. ეცნობიან ჩვენსაც და ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი. ჩემთვის მაგალითად ძალიან საინტერესოა. I wanted the chance to experience something that I haven't yet in any other country besides the U.S. and kind of learn as much as I possibly could about Georgian culture and Georgian family life. I like living with the family because it helps me understand the country and culture much deeper when I'm open, my family is open towards me. You can share what's important to you and what's important you find important about yourself with the, your family. And by doing that, I've found that they share things with me. Um, and it makes it a much better experience. I think in general, the gender roles in Georgia are difficult to, um, to deal with initially. რაღაცა ისე თან რაღაცა ისე მგონია რომ მან ბრიტნის სახით ამერიკასთან მეგობრობს ამერიკელებთან მე მანამდე არ ხოდა ცეთ ამერიკას არ მიცნობ დავიდი როცა გავიცანი ეს ხალხურბე სითბო წამოვიდა იქიდან მე დამაინტერესა მათი კულტურა და მაინტერესა მათი ოფაქცევა მაგრამ ძალიან გაუგნებული ვარ მე რაღაც ველოდი იმაზე მეტი აღმოჩნდა აღმოჩნდა რომ ძალიან პატრიოტიზმის განსახერება ხალხის ჩემი ძირად მიზეზი იყო რომ ჩემშვის ქონოდა უფრო მეტად კონტაქტი და მე მაინც დასაკიადი ვარ შეიძლება არ გამომადგეს ახლა იმედ როგორც ჩემ შვილს ახლა და ახლა რო ხედა თელის და ჩემ გოგოს ურთიერთობას აი აქტუალებას არ მალავ იმედად მიხარია რომ მაინცდამაც ხელი მოხდა მე მგონი ეს უკეთესი იყო ვარიანტი ჩემო ჯახში რომ მოხდა ახლა ხელი So I make sure he's got his homework done before he gets on the computer uh -huh. and it's a little incentive for him to get his work done so uh... it works out pretty well. You know, we can do open uh, Jenny's class. Cheney uh, Gatbitili in uh, Katilad, okay? Uh, right there. Okay, open. მაგალითი. ძა ბეჯიტია მაგალითია. ჩემ შვილებს უმას ვეკამათები, გაიგე რომ აუნა ჩამოხვდეთ მარტო უყუროთ რომ ეს როგორ მეცადინეობს და სკოლა არის თუ ის არის არ გადადებს არაფერს, გაიგე. ფიტნესგან ვისწავლე ძალიან ბევრი რაღაცა. მაგათაც სანამ ბრიტნი აქ არისო, მაგალითად ფიტნეს სუსახში ვიჯექი, ხო, ზედავდიოდი და გაკონტინენტალობდი. with my very little bit of Georgian and her very little bit of Georgian. She comes to my room and asks to dance, and we have dance parties. Eddie, Ori, Sami. Oh. She's just a constant source of light and joy in my life. საერთოდ არ იგრძნობა, რომ ჩვენ სტუმარი ვართ, ჩვენი ოჯახის წევრია. საერთოდ ვეუბნოთ, რომ უცხო ადამიანია ჩვენთან. თითქოს ჩვენ ოჯახში დაიბადა, გაიზარდა, ისე შევეხოთ და ვცხოვრობთ. ძალიან კარგი. ჩვენ მოხალისები არიან იგივე ოჯახის წევრები, როგორც ჩემი შვილები, მაგალითად, როგორც ერთ-ერთი ჩვენი ოჯახის წევრი. და როლი როგორც ასეთი განაწილებული გვაქვს მაგალითად როგორც საკუთარ შვილიშვილს ისე ვერ პროფი. აი როგორც შვილი, აი ასეთ როლს გესრულობ სოთარში. რომ მაინც ნუ რაღაცა სხვა რეჟიმზე გადავთვლება, მაგრამ არ დამჭირდა, იმიტომ რომ ჯანა ჩემო ჯახ შემოვიდა, როგორც ჩვეულებრივი, ჩემი შვილი ჩამოდის და მისთვის თქვა მე ვარ დედა, იგი არის мама. მო შემოდილა როჯახში ხო? ვიზახი ლევალი ელენე კრემ სად არის? აი ისე ვკითხო რომ გათავისებული ხო ზუმე ჩვენ შევეგულე და ეს ვიყავს უკვე ეს და აი ოჯახის წევრია ჩემი გოგო არ ყავს შვილი, არ დაყოლია ჩვენ და ამიტომ გოგო ჩვენ ოჯახში გამხიარებელი იყო ჩვენ ოჯახში და რაღაც რომ ურთიერთობა ყავდა. აა მაგრამ ისოცნება იყო რომ გოგო ყოლოდა შვილი, მაგრამ გოგო შვილი არ ყავს და ჩვენი გოგო არის კეთილი. ამიტომ გაგავთელი ოჯახი გამხიარებელი თურა და კეთილი შემოთავ ჩვენ ოჯახში. დიდი მადლობა ამისთვის. შვიდობის კორპუსსაც, რა თქმა უნდა. One of my biggest fears about going to the Peace Corps and, at all was living with the host family. I had the option of living in an apartment by myself. And at first, like, it is really scary because you just don't know the people. But mm-hmm. I think it's the best of both worlds when I'm not alone all the time. That wouldn't be fun at all. We say every night, you know, Karga days, you know, Genet Swale, you know, sleep well, my dear. And, um, you know, that's, that's our little thing. And, um, you know, but um, you know, the day that I leave Georgia and I won't hear that when I go to bed <laughs> will be will be really hard for me. So please take a volunteer. <laughs> It'll be one of the best experiences of your life too.